Уже несколько часов идет бой за здание колледжа. Сложность штурма объясняется многочисленностью боевиков и системой взаимного прикрытия огнем. Во всех соседних зданиях расположено множество огневых точек боевиков, с которых они ведут огонь по бронетехнике и атакующим подразделениям пехоты. В здании слева от колледжа засечены несколько позиций боевиков – один из танков отправляется нанести по ним удар с тыла. Разведка сообщила, что группа боевиков пробирается под землей из соседнего дома по направлению к танку и уже подобралась к плотную, Видимо, их задача является подрыв танка. Танкисты получают целеуказания и стреляют в то место, под которым находятся террористы. Сидеть. Взрывные устройства, которые были у боевиков, детонируют, и тоннель полностью разрушается. Пыль из тоннеля вырывается сквозь асфальт и даже из окон дома, в котором он начинался. Мощность взрыва такова, что ударной волной откидывает пушку в бок и поворачивает башню танка. К счастью, экипаж не пострадал. А террористы очень удачно сэкономили на собственных похоронах. Нар, нар, нар! سيدي انسحب علي حسن انسحب بسرعه Боевики вновь открыли огонь из учительской башни. Как только они себя обнаружили, сразу получают привет от артиллеристов. Чтобы боевикам, находящимся в тылу, не было скучно, артиллеристы не забывают и о них. собой не утихает. Аль-Каида запретила своим полевым командирам отступать. И стоит уничтожить одних террористов, их место тут же занимают другие. Освобожденная часть колледжа находится под постоянным обстрелом, и танкистам вновь и вновь приходится уничтожать огневые точки боевиков. يخلق قزيبي شوي على اليمين يا وسيم Step in the guy, step in the Машины постоянно вынуждены уходить на загрузку боеприпасов и обслуживание. В короткие минуты передышки танкисты подтягивают и ремонтируют гусеницы. Подвижность танка – обязательное условие его боеспособности. На всякий случай эвакуатор стоит в постоянной готовности к выезду. И снова в бой. Василий Павлов, Игорь Надыршин, Юрий Куценко, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. Анна Ньюс, Сирия.